Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, jumpa lagi dengan channel kami Kali ini akan membahas kegiatan yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Salah satunya adalah 15 menit rasa ngantor Artinya dalam waktu 15 menit setelah apel pagi kita melakukan gerakan sayang lingkungan kantor. Kegiatan ini dilakukan seminggu tiga kali, yaitu pada hari Selasa, selanjutnya hari Kamis, dan hari Jumat. Rasa sayang lingkungan kantor, poin utamanya adalah pemeliharaan pada kebersihan, keasrian, dan pemeliharaan tanaman yang ada. Kami berprinsip lingkungan kantor yang bersih, tertata, dan asri akan menimbulkan semangat kerja yang baik. Juga menjadi semangat kami dalam mensosialisasikan pada masyarakat bahwa dengan pekarangan yang terbatas kita masih bisa bercocok tanam yang hal itu diharapkan bisa membantu kebutuhan rumah tangga. Kiranya hal ini bersinergi dengan program pemerintah daerah Kabupaten majang yaitu PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Indikator yang ada pada kegiatan tersebut sudah sebagian besar terlaksana dan menjadi pola dan kebiasaan sehari-hari. Pembersihan selokan dan sarang nyamuk, petugas jumantik, pagar ramah lingkungan, cuci tangan pakai sabun, kegiatan olahraga, dan yang terutama adalah bebas asap rokok. Dengan adanya program PAPS Pola Hidup Bersih dan Sehat ini untuk Dinas Ketahanan Pangan eh, sudah diimplementasikan eh, bersama eh, rekan-rekan eh, staf keseluruhan melalui uh, kegiatan rasa kantor gerakan sayang lingkungan kantor di mana dilaksanakan oleh rekan-rekan ini setelah apel pagi uh, seminggu tiga kali yaitu setiap hari Selasa, hari Kamis, dan hari Jumat. Komitmen kami dalam kegiatan ini akan terus dikembangkan dengan harapan implementasi sampai pada tataran masyarakat luas. Saya kira ini teman-teman sedikit gambaran kegiatan semoga apa yang kami lakukan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, berwarna merah, dan like. Sampai jumpa. Iya. ya yang kedua langkah kedua eh, dipotong-potong eh, langsung dimasukkan terus berikutnya pakai kuah enggak mbak Andi oh, ya.